Всем привет! Это у нас Nissan Murano, машина 2019 года. А, новая машина в последнем кузове, рестайлинг в новой комплектации. Серый салон, темный красный кузов. Комплектация SV All-Wheel Drive, 4 ведущих. А, задняя камера, диски, симпатичный дизайн. Машина с автосалона от дилера. Привезли отправлять. Как видите, еще в наклейках. Резина Мишлен. Металлик, мультируль климат-контроль, кнопка стоп-старт двигатель, автомат, э, что еще, стеклоподъемники, центральный замок, приводно зеркала, приводно сиденье, сиденье у нас не кожа, все еще в целлофане. симпатично освежили рестайлинг, дизайн. А машина стоит 37 тысяч. Вот в этой комплектации стикер на окне 37 тысяч долларов у дилера навигация у нас. Пробег на машине 400 миль. Хорошо все смотрится свежая машина. Nissan Murano будем отправлять из Америки. Кого интересует, обращайтесь, поможем купить, отправить. Всем спасибо.